今日はダンスを生で披露してくださいますのメンバーが出演防弾少年団今世界中を熱狂させている7人組ヒップホップグループビルボードミュージックアワード2017では トップソーシャルアーティスト部門を受賞6年続いたジャスティン・ビーバーの独走を止めての受賞でした韓国版最新作のアルバムは77の国と地域の iTunes アルバムチャートで1位 アメリカ「タイム」誌が選ぶインターネット上で最も影響力のある人物25人に選出日本でも去年行われたアリーナツアーのライブの DVD がブルーレイがオリコン週間ランキングで初登場1位を記録何をしても記録になる世界を熱くするアーティスト BTS いっすね BTS の魅力の一つが大胆な動きと繊細な動きが重なるダンスパフォーマンス中でもダンスが抜群にうまいのがこの2人 J−HOPE とジミン たすら喋り続ける明るい性格でチームに希望を与える存在 J−HOPE 普段から他のメンバーに振り付けを教え自ら振り付けも担当するほどダンス能力が高いんです そしてしなやかでセクシーなダンスが特徴の人員入るのが難しい芸術高校の舞踊科にトップの成績で入学そのしなやかさは舞踊で培ったものなんです昨日来日したばかりの2人が早速ポンに来てくれました さあ、さあ BTS から j ホ o p さんとジミンさんが来てくださいましたありがとうございますすごいい前にのめています世界で活躍するなんと本のスタジオに来てくださるというこですようこそ j ホ o p さん b t Please come on! ジェイホッさん、ジェイジミーさん、ジミーさんここでお願いします。生放送生放送改めて BTS のよーよろしくお願いします。そして中のお姉さん。やおいね。授業です。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 ですね k p o p ンスペシャルということで後ほどお二人に生でダンスパフォーマンスを披露していただきますねもう BTS はダンスですかねそれ生で披露していただけるということですよろしくお願いいたしますさあ参りましょう今日も今日はエンタメの流れで経理サチまとめてポンポンお伝えしてまいります、癒しのイケメンまとめポンポン参りましょう私が大好きなあの国民的な5人も登場しますよ さあ参りましょう、BTS の中でもダンスがすごいというお二人によります生パフォーマンス、曲は DNA です。 ていただいてかっこいいジーありがとうございます最大丈夫だったらこのねのスタジオはちょっと狭いから大丈夫大丈夫本当大丈夫ですうわ優しいなんかこのなんかオフからこうスイッチが入る温度切り替えがかっこいいわよ急にありがとうございますね こちらどうやったらいやあんな狭いとこで世界のダンス見れると思うそうですよ世界のダンスそうですよ本当に申し訳ないですよ世界的ダンスをこんなこじんまりしたスタジオで庶民的なスタジオで柳井さんいかがでしたやっぱアーティスト今の DNA って曲あの YouTube で2.7億回再生されてるんですよえ それをこんな狭いスタジオで走ってどういファンの皆さん追っかけてはいすいませんいや優しいさあ、そして今日はですね、お二人に聞きたい4つの質問をご用意しております。参りましょう。まずは質問その1。その j h o p さん。ダンスを覚えるのはすごく早いということなんですが、本当ですかどのぐらい j h o p さん。ダンスを覚えるの。ああ、今、 見せたのは、はい、DNA、うん、振り付け、うん、振り付けでしたが、うんうん、チェヨン兄さんの意外なメンバーは、ん、はい、兄さんです。兄さん、兄さん。はい、はいはいさん、僕は兄さんです。兄さんね、兄さん。お、かっこ面白いな、この人。チェヨン兄さんの意外なメンバーは、4時間くらい。えーかかったのに j − h 兄さん以外はみんな4時間、はい、でも j − h o 兄さんは兄さんは10分でえ0 連載。十分、ちょっとオーバーです。 <laughs> 本当です、本当本当、はい、分ぐらい。僕は小さい頃から、ダンスを、あ、あ、し、あ、して、あ、していたので、あの、それで、あの、お、覚えるのが早い方です。 つ目参りましょう BTS 一の努力家ジミンさん振り付けをマスターするためのストイックさんがすごいというストイックさどうはい、これどういうことですかジミンさんいやジミン君ははいほん本当です、はい。うんうくんは、あの、デビュあデビュー前、話、話ですけど、デビュー前。あの、ちくんは、あの、一日の、一日の、あの、睡眠時間が、3時間で、えー あダンスの、ダンスの練習の。練習はい、してました。えらい努力してたんや、ジミンちゃん。デビュー前は自信がなくて。ああ、そうかそうか。練習だけ。ずっと。だと思って、頑張ってました。ありがとう。い。すごい。 そしてファンの方の疑問ということで普段は可愛いのにダンスの時はセクシーに変わるジミンさんセクシーなダンスを踊るために普段練習してることはありますかとセクシーえー、どうなんです練習してただ表表情の表情もはい練習します。あ表情ちょっと少しだけ見せてください。兄さん兄さん兄さんありがとう。兄さんありがとう。オープニーさんがいると。 <laughs> ただ、練あの、うん、ダンスを練習して、うん、表情あしながら。 <laughs> おやめてやめてこの3人のリアクションいないよごめん映さないでごめんファン さあ、演者質問3問目参りましょう。実はですね、メンバー全員事務所の宿舎で暮らしているということで、お二人はルームメイト。ルームメイトだからこそわかるお互いの素顔、教えてもらいましょう。知りたい。ルームメイト。ああ、うん、まあ、そう。多分、多分、ジミン君は、ジミン君。あのちょっとあの寝るのがちょっと遅い遅いです寝るの遅い、はい、はいえー僕も ジンクが遅い時間まで、起きてる。何をしているのか、知らない。すごく、はい。ステリアス。何、何してるの僕はただ、携帯に、映画、映画も見たり、ゲームをやったり、僕たちのファンの皆さんのことを考えたり。う考えて ょっと鳥肌、ちょっと鳥肌、はい、ちょっと鳥肌。ファンを取材した時にこんな声がありました。BTS のダンスは難しすぎて、ライブで一緒に踊れる曲が非常に少ないというものだったんです。で、 ライブでファンが一緒に踊れるお二人からのおすすめの曲をぜひ教えていただきたいと思います。二人、みんなファンと一緒に踊れる曲。午後いう曲です。はい、ゴーゴー。ゴーゴー。の皆さんも本当に大好きな曲です。なるほど、なるほど。はい、その部分を、はい、みんなで一緒に踊ります。J-Hope さんとジミンさんによるダンスレクチャーです。ありがとう。また生で披露です。